Grüße euch, ich bin der Pitt. Heute, wie gesagt, schauen wir uns das Bungalow, das Einfamilienhaus, was ihr hinter mir sieht. Bleibt dran!